काय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेष्टाय धीमहि कदन्ताय वक्रवृन्दाय कालीपनयाय धीमहि J. Prince. Prince. Prince. वक्रतुण्डाय गौरीकनयाय धीमहि